Me disseram que eu não iria conseguir. Que por causa da cor dos meus olhos e da minha pele, dos meus costumes e do meu sotaque, eu iria falhar. Pois bem, eu mostrarei a todos eles o quão errados eles estavam. Porque essa é minha história.